Hello, apa khabar semua? Terutamanya kepada guru-guru yang berada di luar sana. Semoga masih lagi tenang dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk video kali ini saya nak terangkan cara kita gunakan Canva untuk sediakan video pengajaran yang dengan berserta dengan web webcam dan audio. Sebelum ini kita hanya boleh gunakan Canva untuk sediakan video uh, seperti ini, montage dan uh, umpamanya dan kita boleh letakkan uh, perkara-perkara uh, penting seperti uh, nota ataupun Um, keyword ataupun kata kunci kepada pengajaran kita ataupun topik-topik menarik yang kita ada tapi sekarang uh, ah, Canva telah pun sediakan satu fitur recording yang baru. Kita hanya perlu ke presentation umpamanya. Kita boleh sediakan slide kita terlebih dahulu. Pergi ke presentation. So anda boleh sediakan uh, slide melalui Canva. Tekan sahaja template yang kita kendaki. Contoh yang ni. Kemudian editlah seperti biasa. Ini satu. So kalau nak tukar gambar semua tu, kita hanya tukar sahaja boleh ke elemen-elemen di sini kan foto yang ada di sini kita boleh search uh, book umpamanya so, kita boleh drag kalau nak lah okay. kalau kalau kita nak edit apa yang patut uh, ni saya saya sampel saja <laughs> alright okay, pergi ke elemen kita boleh tambah elemen-elemen kita nak tambah uh, frame shape shape dia ada banyak alright banyak jenis yang kita boleh tambah dan seumpamalah bila kita dah uh, puas hati dengan yang ni, kita boleh tambah lagi page yang kita nak. Pilih saja template yang kita kendaki tu. Tak sini ikut turutan dia, kita boleh pilih mana yang kita nak. So, apabila sudah selesai kita punya slide, kita dah bayangkan yang ni dah selesai, kita dah lengkapkan slide kita. Kita hanya perlu tekan tiga dot di sini dan kemudian uh, present and record. So, tekan yang ni, dia akan dibawa ke recording studio Canva dan dia akan akses kamera kita so kita boleh pilih kamera lain kalau kita nak ataupun uh, mikrofon yang lain kemudian kita tekan start recording dan kita boleh bercakap seperti biasa anda akan lihat bahawa dia sedang merakam di bahagian ni sahaja dan tidak merakam di bahagian tepi so kita boleh tambah nota-nota di tepi ini untuk guide kita dari segi keyword yang kita nak cakap so kita boleh letak keyword dan umpamanya dan kita bercakap seperti biasa dan kita pergi ke slide seterusnya dan bercakap juga seperti biasa dan seterusnya dan seterusnya dan tekan saja end recording dan dia akan uh, upload recording tu ke dalam uh, Canva account Canva kita tadi tunggu sehingga ia selesai uh, dan dia akan dibawa kita boleh download terus kalau nak so kalau saya nak saya boleh tekan download dan anda akan nampak bahawa di dalam slide ini ataupun presentation ini kita ada uh, rakaman so dia akan sentiasa berada di di sini. Misal kata tiba-tiba kita nak uh, tukar, kita tak nak lagi gunakan uh, apa ni rakaman ni, kita boleh delete kemudian buat balik. Ataupun kalau kita tak nak upload, kita tak nak uh, kongsi video ni ke YouTube ke apa, kita hanya copy link ni sahaja dan link inilah yang diberikan kepada pelajar kita. Sangat mudah, sangat senang, sangat cepat dan tidak memerlukan uh, proses yang panjang untuk buat video kita. So kalau saya ni So ini adalah contoh video yang telah saya hasilkan tadi tu. So kita boleh tambah nota-nota di tepi ini untuk guide kita dari segi keyword yang kita nak cakap. Okay. Nampak tak? So slide yang kita buat melalui Canva. Kemudian kita record juga uh, video melalui Canva. Dan kita boleh sentiasa datang balik kepada presentation kita di Canva ini dan dia akan sentiasa ada di sini. Baiklah itu sahaja tentang cara kita rakam video pengajaran melalui Canva melalui fitur terkini ini. Uh, selamat mencuba dan semoga Terus tenang dalam pengajaran Anda. Terima kasih.